पिपल पतिया पाही चूड़ा थन के पंठन के मुटियारा पटोला बन के गन्ना दे विच पिपल पतिया पाही चूड़ा थन के मेरे सोने सोने वे वे माई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना तेरे सोने Style better चाहे दुख हो चाहे सुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा तूने हमको है बनाया forget.